たち顔見られてんだぞでもまた無所へ戻りてえのかやだそれだけは絶対なら荒くくれよあんた一体何しに来たのごめんよ本当はこんなはずじゃなかったんだけど 俺たちがどうしてこんな目に遭ってるかって話は今から1週間前に遡る 名前は荒方徹この春から親戚の萩谷家に居候することになったんだけどこの家が女だらけのパラダイスだったんだこれが三女のルミルミちゃんこぼしてるよもうはしたないだって遅れちゃうんだもんちゃんとお行儀よく食べなさいはいまあ生意気なマセガキってことで これが長女で短大生の愛子さんよしえまだ寝てるのあ俺起こしてくれるお願い、これが次女のよよしえちゃん そしてこれが萩谷家のおばあちゃんまどかちゃんいってな自業自得でしょもうちょっと優しくできねえのかよ優しく居候のくせに贅沢言わないのおはようおはようよこ彼女はご近所に住むよこちゃん お金持ちのお嬢さんなんだよねタルくんなんかついてるよ取れたヨコちゃん優しいなそれに比べてどっかさ <laughs> こんなやつに優しくする必要ないから行こうバーカバカだ スについては次の下方定理が成り立つこの公式サインカッコアルファプラスベータカッコ閉じイコールサインアルファコサインベータプラスコサインアルファサインベータこの公式覚えておくように覚え方としてはサインはチン コチンコチンチンだいいかもう一回言うぞサインはチンコチンコチンコチンだどうだ覚えやすいだろうあけしからん実にけしからんこれは 私が募集しとくああさき岸井先生めっちゃ気持ち悪かった気持ち悪かった僕似てる狙ってるよねああいうああいうさこういう弱いねこういうこういうのこういうやつ弱いね またおっぱいばっかり見てんだろ <laughs> う師匠あの三人の中で一番おっぱいの大きいの誰ですかね一番大きいのは原田だな乳輪もでかいと見たさすが師匠で敏感なのは岸川だなへえなんで女のおっぱいって感じるんですかあ君ちょっとちょっとちょっと何言ってんの そんなことも知らないのあのね女のおっぱいっていうのは男のこれこれこれと同じなんだよええー、そんなのが2つ大変じゃないですか大変だよお前だから簡単におっぱい晒してくんないんだよそそれでち乳首が立つって言うんだそうだよ男のと同じだからってビンビンっつったってニュニュニュニュでおっぱい立っちゃうんだよこれじゃあ女の人もオナニーとかするのかなバカ野郎 してる絶対してる女全員してる芸能人もしてるもう家帰ったらねお祭り騒ぎどどうやるんですかどうやるんですかこうやっておっぱいもんでああああああでタオル巻いてこうやってああああバカじゃないの最低 長たまりませんね最高ののぞきスポットだろうああ見えた待ち待ちああいや分かってねえな見られることでフェロモンを分泌させるんだよ分泌さすが師匠なるほどほら何やってるのいや掃除ですよ僕たちはいちゃんとやらなきゃダメよはい いい女ですね脱いだらすごいだろうな師匠は投資能力があるからなおおああ通勤した <laughs> 師匠師匠おおおおおお わね若いって元気でうん綺麗にふきふきするのよはーいやっぱり増田先生最高っすね完全に 開発されてんな開発全身性感体だよ全身性感体このバカチンがさっさと掃除しろ掃除ほいおい動きがほい松田先生あら石井先生 あすいませんわざとじゃないんですわざとじゃあマサ先生今度の日曜日は何をなさってますか特に予定はないです何かえいや石の野郎 <laughs> 嫌いだったうんじゃあ私がいっぱい食べるダメよわかりました食べます食べりゃいいんでしょううんむずい無理して食べなくていいからね次から気をつけるから 愛子お姉さんは本当に優しいんですねそれに比べてどうしたのいや何でもないですうん美味しいああ。ハハハ 응? 에? 에? 와, 에? 와. た蓋開けっぱなし。 かしいよ多分原因はこれだと思うもし透明になれたら待て昨日はたまたま元に戻れたからいいもし今度戻れなくなったら 神だもうエッチな風ね Destiny! 皆さんさようならさようならそんなのつけてんのああこれうん子供っぽいからもういらないって思ってたんだじゃあちょうだいああ別にいいよもうらいマスター先生 何してるんですか八つ葉のクローバー探してるのへえ僕も一緒に探しますよそう 俺はマサ先生の手伝いで忙しいんだようちの手伝いしなさいまたねマサ先生早くハハハハ ふはい歯磨いた後におやつ食べちゃダメよ分かってるうん あんたクッキー食べたのもうバカなこと言ってないで早く寝なさい私お風呂入ってくるからあっ愛子お姉さんの入浴シーン とかもしそうだとしたら透明になる意味ないじゃんいくらの量を多くするか何やってんだよいやちょっとお腹空いちゃってうん よしえちゃんもお風呂 よしえとまどかちゃんの3人でよくお風呂入ってたよああそうだったね嘘本当に 業家か関係ねえだろ勝手に入ってくんなよあっそいいもん一人で食べるからできたあとはこの順番通りに そうだ陽子は誕生日は何が欲しいって言ってたクルーザーって言ってたかしらねそんなものでいいんだやっぱお金持ちは違うな萩谷家とはえらい違いだおっとそれより陽子ちゃん陽子ちゃんお家でどんな格好してるのかな徹君ったらまたいやらしいこと考えてるんだから もう知らない <laughs> 私を捕まえてみてもうやめてよくすぐったいってばもういいよ徹君だったら私の大切なもの見せてあげてもちょっとだけ目つむって。 ぱい愛してくんなきゃやだよはいうわうわねえぶねえ犬には分かっちゃうわけこりゃ犬のいるところはリストから削除だなん何やってんだ ですかえあいやちょっと近くまで来たもんでご挨拶にと思って <laughs> あこれどうぞ最近美味しいって評判の駅前のパティスリーで買ってきたんですあありがとうございます <laughs> 美味しそうじゃあ早速いただきましょうね <laughs> はい ああ、美味しいですか。あの野郎。マスター先生に喜んでもらえて嬉しいな。じゃあ僕もパティスリーのドーナツをね。なんか暑くないですか？ああ。 もう許さん先生ずっとあなたのことを好きでしたマジなんだ者が男と女には変わません先生はい先生先生 行っちゃったんですかつまんないはいねこの前の数学ノート取ったあうんちょっと貸していいよ、うんあ、あんたも男のくせにマメだよね 持ってっていいから自分の部屋で見ろよいいじゃん何これやめろよ見るなよあげない 悪いのいやなんか今日食欲なくてわーいルミが食べちゃおう私も料理でも勉強しよっかなえなんでよ私が料理しちゃいけないの徹君に食べさせたいんでしょう 違うよただははよしえちゃん意地っぱりだな何言ってんのあんなやつ本当よしえって素直じゃないよねよしえは嘘をついてもすぐに顔に出るからねもうみんないい加減にしてよ <laughs> まあんたたちお似合いなんじゃないもう <laughs> 私たち真面目に言ってるんだよねえねえ もうバレバレだっつうのみんなお前のこと応援してるんだよもうおばあちゃん助けてよ何なのかひどいもうルミ笑いすぎだからね <laughs> もう あのさあー何そっちこそ何いいよ先に言えよいいから先に言いなよああうんいい天気だね何それ言ったぞそっちは何で。だよ具合良くなったどこも悪くないよならいいけど それだけうんねえ徹くん何私大きくなったら徹くんのお嫁さんになる大人になったら結婚しようね指切りげんまん嘘ついたら針千本伸ばす指切った どうしたのここ覚えてるああよくちっちゃい頃遊んだよね約束したよね約束うんうん約束なんかしたっけえそのあの 忘れたわかる普通にいや普通にうん愛子姉さんどうしたのうんよしえが回覧板届けに行ったっきり戻ってこないからどこに 陽子ちゃんち俺見てくるようんルミちゃん一人で頑張ってねああ確かによしえちゃんなら帰らま届けに来たけどおかしいわねまだ帰ってないのはいあら もらい何度もすいません よしえちゃんどこ行ったんだろうねうんあの最近なんか変わったことありませんでしたか変わったことあねえさっき変な電話あったって言ってなかったああはい宮本ですが娘は預かった娘の命が惜しかったら3000万用意しろ 娘ならここで元気にしとりますがどなたさあいたずらかなんかだろう <laughs> ねそれってもしかしてまさか なんかしたっけっ キ俺たち間違ってさらってきしまったみたいだぜおい何だってお前あの家から出てきたんだだから回覧板を届けに行っただけだってさっきから何度も言ってるでしょだからなんでそんな紛らわしいことするんだ知らないよそんないよそんなこと お腹すいたろ <laughs> ほらあーもったいない兄貴この向こうどうしますか返しちゃいますかよく見るといい女じゃね 最近とんとご無沙汰なんでよしえちゃん俺が来たからにはもう大丈夫なんだお前 ちゃんしっかり見るんだ た武将へ戻りてえのかやだそれだけは絶対なら腹くくれよあんた一体何しに来たのごめんよ本当はこんなはずじゃなかったんだけど来てくれてありがとう 넘어라. 마워 아니 뜨지 마. 알아 아니지. 음. Ah! 又是这。 ストにご招待しなさいってやったーあでも私水着ない私も去年のも入んないかもなご心配なくはいの会社おおどれでもどうぞもうこれ入るかな試着してもいいですよそうね

Nice! 覗く奴がいたら、私がコテンパにしてやる。 ハワイかうんールくんは私のダメ私の私のだったら私のだったら 様って結構毛深いんですねどうあっち行けおいおい 後しなかった